See. Mon Dieu, Toi. Que le pardon la clémence, oh mon Dieu, le ramènes envers Toi. Mon Dieu, mon Dieu, les ramènes en séjour. presente deus